лише за нього улюблена пісня твоя на повторі крає, а поза межами стін усі люди хворі, Відбуватися досить запізно хвороба в очах у крові у судинах усюди тепер не знайти уламків тих сонячних тут довше побути, але набридли мені вже вкрай І твій алкоголь, і клятий лофай, і твій алкоголь, і клятий лофай.